هاي بدي ورجيكم آه، وين بتلاقوا الاشياء آه، بقلب الفيلا بالريبارت فيلا هيك بتعرفوا وين كل الاشياء بس بدي بدي اقول لكم شغله دايما لازم تحاولوا تتذكروا وين وين القطع مخبيه مش انه بس تلاقوها خلص بتنسى المطرح لا ما لازم تنسوا المطرح ابدا لازم لازم هيك تضلكم متذكرين كل قطعوين تصير اللعبه اسهل كثير وتصيروا تخلصوها بوقت كثير كثير كثير قليل جربوا يلا خلينا نبلش سوري انا دائما عندي اياها بالطلياني يعني ما عندي اياها بالعربي بس بحاول قد ما فيي فسر القطع شو هن آه حمامه ورده ورقه ورقة آه، حور آه، بنتالي فرشاية شعر ساعتها آه، تفري شو بيقولوا بالعربية الداحة الداحة كباية تمرين تيارة الشبريه تبع تبع البودره آه، بيره آه، بروش آه، بستونة بسطونه بسطونه شو بسطونه عصا عصا بستوتشو علبه مع you. ساكيتو كاميرا بوكيت ورد مافن وهدية أطلع مثل ما شفتوا هيدي أول وحدة خلصناها هلا بنشوف شو بتعطينا أي بروفايل لأنه كل كل كل دق ورا بتعطيكم بروفايلات تانية اوكي هيدا شو اوكي هون بالمواضيع خلينا بدنا نروح لكم وقتكم اه اوكي كدبرا واين نبيذ شمعة سبيلات اوكي آه قداحة هدية آه، خاتم شرمولي يعني شجرة كبيرة آه، ساندويتش آه، علبة مع خاتم هيدا الأ بالعربي أ هيدا الأسود كمان الأسود كلارينات برفيوم مكنسة وكيكو يعني هيدا القفل صغير آه، تيارة تبع الشعر هيدي بس كنت شاولين بتقوي فيها آه، شوكولا حمامة وكباية نبيد كباية نبيد بس مثل ما شفتوا كمان خلصناها بسرعة خلينا نكمل ونروح نشوف شو آه، حيعطونا اي بروفايل هلا ابرا كدابرا دايما بيشقلبوا لكم الكلمات فبدكم تنتبهوا اوكي شو هلا اه بارولي كلمات اوكي هيدا سهل يعني صرتوا تقريبا حتتعلموا الطلياني على حسي انتو ما فهم بعيدة وصلتو النية وين تكون النية هون ورقة فور بروش خاتم آه علبة خاتم آه، قفل صغير ليكون قفل وين مخبيين هون شفتوا وين بس يكون العقد باحمر معناتها هون بقلب جوره فرشاية شعر ورقة آه، حمامة روز كان زهر التيارة تبع الشعر مش عارف اسمها بالعربي برفيوم وساندويتش مثل ما شفتوا هيدي كمان حبسني على ضل عندي دقيقة و37 ثانية هولي أنا أنا في أعملهم بأسرع بكثير لأنه صرت حافظة الأماكن تبعهم أه هلا بشوف شو ال... خلينا نشوف هلا شو حيعطونا أي وحدة ليمي كونتراري أوكي يعني بالمشقلب بحط الاسماء بالقلب اوكي كابيلو رجع اوكي انا هحاول اعملها بسرعه قدامكم انتوا تشوفوا كيف كيف بلعبها يعني اوكي يعني. ليكن قفل وين حاطينه شوفوا كيلو دي بيرلي 嗯。 بعد بعمل لكم وحده صار معنا 41 فوق على اليمين مثل ما انتم شايفين اللي بيقدونا للفيديو الثاني تنقدر نعمل نفوت على المدينه الجديده خلينا نشوف ما شو عملنا اوكي يلا ليت جو شو هلا اوه ايه هيدي <coughs> الماضي اوكي بدنا نلاقي ال 17 فرق 干了至少。 فوق مفيش اوكي عايزين يلا هوبينج نلاقيها بسرعة ما تخسرني الوقت كله فوق شوفي على هون قلنا مفيش ايده هيك انا ما شفت البراليني شفتوا شوكولا شي انتو علبة شوكولا رح شوكولا مين شايف مين شايف هيدي يا بدنا نستعمل خلصنا بجلدنا مثل ما انتم شايفين صار عنا كتير منيح 44 هول بيأدونا للفيديو التاني يلا هلا بترككم وبرجع